I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart, changed my state of mind. Love so hard to find. Йоо, за юу цаан за тэгээд та бүхэн харж байгаачлан энэ эмэмтэй болсон. Тэгээд юу ч гэсэн та амлын ёсороо 50000 спешиал Q&A хийх гэж байна. Тэгээд амар олон асуулт байгаа учраас би зүгээр л амар ингээл хурдан явчтээм үү гэж бодлоо. Тэгээд ер нь асуултуудаа би Instagram дээр бичээд явчаараа тэгээд би Instagram-аас хариулна гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд амар олон хүмүүсүүд YouTube дээр бичээд байсан. Тэгээд YouTube дээр бичсэн комментуудыг бол би тооцоогүй. Тэгээд Instagram дээр харна гэж хэлсэн. Тэгээд за энэ ингээд сая би бол зүг зүгээрээс майжаад ингээд ийм амар улаан болчихлоо. За яах вэ? За эхний асуулт TMZ Тэмүүлэн Sharpmi Bro гинэ. TMZ Тэмүүлэн. Гэтэ санийх асуулт мөн байсан уу? Favorite meme гинэ. Favorite meme. Би гэтээ энэ миний санд түлхэхээр ямбил та гэтээ би хийж <laughs> чадахгүй байна. Би зүгээр орон дээр хийж үзүүлээ заяа. За мандуул мандан битсэн байна. Намайг юу гэж боддог вэ? Заавал оруулаарай мандан плейз байна. Зүрх зүрх зүрх зүрх зүрх. Тэг яг би мандан плейзийг бол э, яг ёо машмелотой хам бичлэг хийс хийд юм байлээ. Тэгэд тэрийг харсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол пи юу кредит хийхдээ айгүй сайн. Тэгээд тэгэж боддог. Born Bunny T premium account giveaway хийх үг нэ. За яг одоогор бол надад амар их тийм премиум аккаунтыг giveaway хийх тийм надад тийм мөнгө одоогор бол арай байхгүй байна. За Big Laser битсэн байна. Critical Ops тоглодгоо бас Mobile Legends Bang Bang. Эхлээд би Critical Ops-ыг ганц л удаа тоглож үзчихсэн юм. Тэгээд ер нь бол яг нөгөө CS:GO шиг адилхан юм байлээ. Тэгээд Mobile Legends-ыг бол би бас аа тоглодог байсан. За Baby-ийг бэлхүү бичсэн байна. Яаж сайн PVP хийдэг, PVP хийдэг болох вэ гинэ. За PVP хийхийн тулд заяо аа гой сандалтай гой сандалтай байх хэрэгтэй. Гэтэ миний сандал амар муу л да энэ зүгээр л нэг юм иргэдэг. Миний сандал амар муу. Йоо. Тэгээ гой сандалтай байх хэрэгтэй, гой PC-тэй байх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол Minecraft-ыг нэг 2 жил тоглолцсон байх. Тэгэл Minecraft би тийм амар хэцүү ш. За тэмүүлэн цаг Temka цаг 1042 тэг 3 битсэн байна. Premium account giveaway болон өөрөө сервер хийх үү. За эхний асуулт нь бол хариулсан. Гэтэ өөрөө сервер хийх үгээд би өөрөө сервер хийх гэж баг э, ер нь бол амар олон удаа баг тоогоо алдсан. Амар олон удаа би э, оролдож үдсэн байгаа. Гэтэ би ерөөсөө чадаагүй. Тэгээд тийм учраас нэг иймэрхүүл байна. Тэгэд манлай э, байна уу битсэн байна. Minecraft-аас өөр CS:GO өдөр тоглох уу гинэ. Би яг CS:GO байгаа тоглож болно. Гэтэ би бол амар суг. За Morlo HDR бичсэн байна. Prismo faction episode хийгээрээ. Хийгээрээ. Бас яаж action cracket татах вэ вэ гинэ. Аа за яг уу тийм Prison faction-ыг тиймэрхүү би зүйл яг уу болно л доо. Гэтэ яг уу би нэг тийм тиймэрхүү зүйл хийхээсээ илүү зүгээр нэг юм аа заавал нэг тийм season episode гэдээ байх шаардлагагүйгээр зүгээр л нэг тиймэрхүү л зүгээр нэг юм юм тустай гэмэр ч юм уу. Тиймэрхүү бичлэл хийх сонирхолтой тэгээд. Тэгээ яаж акшн кракер татах вэ гинэ. Тэгээ гэтээ би бол баг нилээ хэдэн өн жилийн өмнө л акшн ашиглаж байсан. Тэгээд одоохондоо бол яг яаж татаж крактахаа сайн мэдэхгүй байна. Око Курома байна. Яга YouTube суваг ажилуулж ихэлсэн бэ. YouTube сууг ажиллуулж эхэлсэн шалтгаан болвол би ер нь бол Монголд Minecraft тоглодог хүн байхыг бол хүсдэг тэгээд тэгээд ер нь бол яг одоогийн байдлаар бол яг ийм Minecraft-тэй сууг идэвхтэй ажиллуулж байгаа хүн бол за нэг за хүрлээ авах байн за тэгээ бас хүмүүс байгаа л ах тэгээд ер нь бол Minecraft-ийн бичлэг хийдэг хүмүүсүүдийг л олон болохыг хүссэн тэгээд Тийм гэдэг. Тэгээ ер нь миний яг YouTube яг зорилго бол Minecraft л хийж явагддаг тэгээд тийм байна. А гантун байна. А энэ манай модератор модератор шүү дээ. Ямар аним дуртай бай? Аними ямар дүр дуртай бай? Зака гэдэг YouTube-ийн channel руу ороод үзээрэй. Бас намайг юу гэж боддог бай гэж байна. Ам за гантун бол айгүй сайн модератор гэдэг тийм. Тэгээд э, би бол яг өндөө бол аним Яагаад ч юм би аним ерөөсөө ингээ үздэггүй. Гэтэ яг би л Нарутаг бол Нарутаг бол үз ер нь жоохон байхдаа Наруто дуртай байсан. Тэгээд Наруто бол ер нь айгүй гоё аним штэ. Тэгээд гэтээ би бас яг тэрийг бол одоо сайн санахгүй байна. Гэтэ үуч гэсэн Наруто бол гоё л байсан. Намайг таньж гин үү? Танихгүй л дээ. Заавал хариулаарай гинэ. Рас тоглох бодол. Рас туу Rust гэтээ Rust тоглоё гэсэн чи миний компьютерийн хүчин чадал арай дийлэхгүй баха. Би чинь амар суг компьютертэй шттэ. Тэгээд чамайг таньж гин үү? Чамайг нэг л танихгүй л энэ да өнөр уучлаарай. Жика сух бат битсэн байна. Тэгээ Fortnite тоглодоггүй ингээл болоо гинэ. За Fortnite тоглодгоо гэд ер нь амар олон асуусан нөгөө намайг Fortnite-ийн дайнд шал хийснээс хойш тэгэд би тэр бичлэгийг бол зүгээр л YouTube-ээс авцсан бохгүй яг үндэ би бол Fortnite тоглол тоглох гоё яг ер нь бол Fortnite тоглож үзсэн амар гатж байсан тэгэд юу ч гэсэн нэг ядаж нэг нэг нэг ганц кил бол хийсэн <laughs> За темп доор зураас дэсүү дахин нэг асуулт гэсэн мэн тэгээд аимшиг тоглоом тоглох уу? Миний хоёр асуултанд заал хариулаарай. Your best fan. За юу ч гэсэн аимшиг тоглоом тоглох уу гэсэн мэн. Би аимшиг тоглоом болоо заяо тоглоно. Гэтэ яг би яг ямар аимшиг тоглоом тоглохоо сайн мэдэхгүй. Small Glacier 2 эмгтэй байсан бол хинтэн үерхэх вэ гинэ. Аа э, би би Small Glacier 2-ыг эмгтэй болно гэж утахгүй байна. Та нар бити тийм муу юм бод. <laughs> Тэр хоёр эмгтэй болохгүй заа юу. Таны комны үзүүлэлт please заавал оруулаарай гэж байна. За миний комны үзүүлэлт бол ийм комны үзүүлэлт байгаа. Тэгээ график нь болохоор э, Intel-ийн HD Graphics 530 байхаа. За Эрдэнэ 4 битсэн байна. Сайн уу юу байна? Roblox тоглодгоо э, сойл ойлгохгүй мэдэхгүй байсан ч хамаагүй шууд заавал бичлэгэндээ оруулаарай гэж байна. За Roblox би бол тоглодгоо Билгүй зэг бат хоёуг битсэн маань хоол хийж чадахгүй гинэ. Хоол хийж мэдээж чадна. Эги зэг тэг техник битсэн маань тэгээд аа асуулт байхгүй зүгээр бичлэгэндээ оруулаарэ гэсэн байна. 16 юу асаас эсвэл 116 юу асаас. Яг үндэ би энэ хоёрыг харьцуулж чад. Төлгөө жаргал 7 битсэн байна. Minecraft тоглоо хэр удаж байгаа вэ? Minecraft тоглоо би 7 жил болж байна. Lunar Quorum доогор зураас K бичсэн байна. Цаашдаа хэр удаан тоглох сонирхолтой байна. Ер нь ирээдүйд Minecraft-аас өөр тоглоомны геймплей хийх үү. Би сайн компьютертэй болвол Fortnite те ер нь бол өдрийн тоглоомнуудыг ер нь тоглоно шүү дээ би. Тэгээд Minecraft Minecraft-аас өөр тоглоом бол гэтээ Minecraft бол өргөжлүүлнэ. Тэгээд хэр удаа тоглох сонирхолтой вэ гэх юм бол ер нь ер нь бол нэг насанд хүртлэе бол YouTube channel-аа ажилуулах хэлгүүтэй. Группэди пирочки та төстэй дуу дахиж хийх үү гэсэн байна. Пирочкид дахиад төстэй дуу хийх үү гэсэн байна. Тэгээ яг аа би хийж байгаа заяа. Би нэг өвлийн амралт гэдэг нэг юм дуу гаргаж байгаа. Гэтэ яг үндэ камер бариад өгөх туслаад өгөх юм байхгүй болохоор би клипэл хийж чадахгүй байна. За ихэс мөх гэж байна. Зохинтой болсон уу? Би танд олоод өгөхгүйнэ. Наад захин байхгүй надад олж өгөх хэрэггүй. Хизээ APBP Sword, Crazy Combo, Lexati Small гэдэртэй өмнөшгөө гоё ивент өдр хийх бай. Бас намайг 1000 хүргээд өг. Ойн PVP Sword шүү дээ. <laughs> За юу ч гэсэн PVP за та нарт за би энэ хүмүүстэй ивент бол дахиж хийн заяа. Хэрвээ эднэр яг Юу нэрээ? Ивент нэрээ. За би ивент хийн заяа. Тэгээд чамаг 1000 хүргээд өг гэж. За та нар өнөөдөр заяа. За та нар өнөөдөр PVP sword-ыг 1000 subscribe хүргэчээрээ амар амар те. Тэгээ та нар PVP sword-ийн channel-ыг орж үзээрэй. Бицэн байна яаж жидер клик хийх үү гэсэн мэн жидер клик та нар зүгээр л одоо энэ гарныхаа ингээл юм булчин чангалал ингээл үзэлтэй ингээл нэг юм булчингаал чангалуул ингээл гар чи өөр юм илүү ингээл чичрээл тэгэл маус дээр дарангуут ингээл жидер клик хийн шүү дээ за Sony Vegas 13 дээр яаж бичлэг тэн рендер хийх үү рендер хийхээр MP3-аар апплод хийгээд байх юм аа гэж байна. Тэгээ рендер settings гэдэг нэг юм template гэсэн юм дээр л ер нь бол MP4 ч юм уу тиймэрхүү юм болно. Premium Ac Hypixel бантай байж болох уу мэдээч болно. Тиймд тийм үл мэдсэн байна. Цовын дуртай юу гинэ. Цовын амар дуртай шүү. Билгүүтээ доогоор дураас штэ битсэн байна. Та ямар screen rec ашигладаг бэ? Бас screen rec-ийн setting-ийн тухай нэг бичлэг хийх үү гэсэн байна. За screen rake-ийг бол би OBS-ээр бичлэг хийдэг байгаа. Тэгээд settings-ийн талаар бол аа за яг хөө хийж болно. Хийсэн ч яг хөө Clan Driver 2005 бичсэн маань яаж bridge хийж сурах сурсан бэ гэж байна. Bridge яг яг та нар тэгэл яг зүгээр л те зүгээр л юм хугацаа л та нарт хэрэгтэй байхгүй юу? Та нар яг ямар яг ингээл нэг хийгээд бол чадахгүй тэгэл та нар хугацаа шаардна дөө манай рип буюу као хийсэн байна. За анх танилцсан үе гэвэл за юу илээ? Яаж танилцлаа вэ? Зүгээр нэг хамт тоглоё гээл тэгэл битүү тоглож ирсэн шиг санагдчих шиг л байна. Тэгээ ерөнхийдөө 5000 subscriber хүрсэн маш их баярлаа. Тэгээд цаашлаад 10000к хүрэхийн тулд бүгдээрээ одоо зүтгээд байх нь дээ. Тэгэд юу ч гэсэн чадвал би энэ жил бүгдээрээ заяо 10к болохыг бүгдээрээ хичээ заяо. Энэ жилийн зорилго бол энэ жилийн зорилго бол Road to 10k. Йоо йоо. За за тэгээ имжлэгийг дууслаа. Тэгээд дараагийн имжлэг уулзлаа. Түр өртөө. Peace.